Gloire à Dieu. Tenons-nous debout pour prier ensemble. Père, nous te remercions pour ce moment. Merci pour ce temps-ci. Nous te rendons grâce pour ta bonté. Et Seigneur, nous prions que ce que nous, nous écoutons aujourd'hui, que cela édifie notre foi, nous fasse, fasse grandir notre foi et la rende dynamique au nom de Jésus-Christ là où la foi est morte, réveille-la et amène cette puissance dynamique à notre foi au nom de Jésus-Christ. Bénis ton peuple aujourd'hui et aide-nous avec les exemples de foi que nous lirons, que cela s'enracine dans notre vie au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons ton nom pour ce que tu as déjà fait. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen dans chaque vie. Nous allons aux Hébreux chapitre 11. Nous lisons le verset 6. Hébreux 11, nous lisons le verset 6. Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le verset 7 nous dit, « C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, il saisit d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. » C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Et puis le verset 8 dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit. Il partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Le verset 14 nous dit, « Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. » Et le verset 15 nous dit, « S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. » Et 16, « Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. » C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu car il leur a préparé une cité. Le verset 24, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. 25. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. verset 26, nous dit « Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. » Et le 27 dit « C'est pas la fois qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi. » car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Verset 32. Et que dirais-je encore Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jéthé, de David, de Samuel et des prophètes. Qu'avait-il fait 33 qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent, des promesses, fermèrent la gueule des lions. 34. Éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mettent en fuite des armées étrangères. Le chapitre parle de la foi, du verset 1 juge qu'à la fin, le verset 40, cela nous parle de la définition de la foi, de la démonstration de la foi. Cela nous parle du dynamisme de la foi et les qualités divines de la foi non seulement cela nous parle de la définition, de la description, de la manifestation de la foi, mais aussi cela veut, il veut que nous apprenions que la foi fasse partie intégrante de notre vie, qu'on soit en mesure de tenir par la foi, marcher par la foi, agir par la foi et accomplir tout par la foi et faire tout ce qu'on doit faire dans le royaume de Dieu les choses moindres et grandes, les choses personnelles ou les choses ministérielles, tout ce à quoi Dieu nous a appelé à faire, que notre vocation soit accomplie par la foi, la foi initiale au salut et puis la foi progressive comme nous, avons les expériences chrétiennes de la sanctification et du baptême dans le Saint-Esprit, la foi pour le service comme nous servons le Seigneur, alors que nous servions le Seigneur par la foi et comme nous, comme nous faisons face aux obstacles, aux difficultés, aux, aux des chemins et que nous vainquions toutes choses et que nous déplacions toute montagne par la foi et puis à la fin de notre vie, qu'on soit en mesure de tout finir par la foi et qu'on entre dans la gloire par la foi. De la grâce à la gloire, du commencement à la fin, tout est par la foi. Et sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent de ceux qui le cherchent sérieusement, sérieusement de façon continuelle, ceux qui cherchent le Seigneur, ils doivent croire que Dieu est conscient. Si, on est conscient, et puisque nous serons conscients, notre foi va agir sans aucun empêchement au nom de Jésus-Christ. Ma foi agira. Ma foi agira. Votre foi agira au nom de Jésus-Christ. Et c'est et c'est cet accomplissement de la foi qui nous fait amener face à face avec euh, les héros de la foi et nous en mesure de travailler, de marcher, de vrai selon le modèle de foi qu'on en prend en Hébreu 11. Je prie que tout ce que nous apprenons aujourd'hui soit transféré à chaque vie au nom de Jésus-Christ, soit transféré à ma vie. Je dis soit transféré à ma propre vie il en sera ainsi au nom de Jésus-Christ. Le message d'aujourd'hui est la foi récompensable des chercheurs diligents du royaume. Il y a un royaume, le royaume de vie, le royaume de lumière et de puissance, le royaume éternel. Et diligemment et, et sérieusement et de toute passion et de tout zèle, nous cherchons cela et c'est pas la foi qu'on le fait. Et là, cette foi peut être récompensée par le Seigneur. Nous allons voir trois choses ici. Et comme nous étudions euh, ce, ce thème, numéro 1, la dignité impossible sans la foi. Pour être euh, digne, pour être enfant de Dieu, disciple du Seigneur, pour devenir serviteur du Seigneur, pour qu'on soit digne de faire quelque chose dans le royaume et être reconnu par le ciel. Il faut que cela soit par la foi. La dignité, impossible sans la foi. Numéro 2, les merveilles impérissables de la foi. Les merveilles qui auront lieu dans nos vies, l'œuvre de la grâce qui aura lieu dans notre vie et les exploits qui auront lieu dans, notre ministère, dans notre service. Alors, c'est impérissable, on ne peut pas. alors, ce sont des merveilles impérissables de la foi. Et toi, c'est la marche impeccable de foi. Comme vous marchez avec le Seigneur, alors il dit, marche devant moi et sois intègre et n'a à marcher avec Dieu. Il nous a appelé à une marche constance dans le Seigneur. Cette, cette marche est rendue possible par la foi et cette foi, cette marche qui nous fait avoir le progrès dans, le Seigneur et on gravit chaque montagne et puis on vainc tous les problèmes comme on marche avec le Seigneur. La marche impeccable de foi. Alors, à la première partie, le premier point, nous allons la dignité impossible sans la foi. Revenons à Hébreu chapitre 11. Nous lisons le verset 6. Hébreu 11. Nous lisons le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Alors, il n'y a pas une option, une alternative ici que celui qui s'approche de Dieu croit. C'est un impératif. Crois que Dieu existe. Dieu est toujours présent. Dieu est toujours là. il est omnipotent. Et crois que Dieu existe. Il est la personne qui va accomplir toute promesse faite. Il doit croire que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux le cherche Voyons, acte 13. Acte 13, acte chapitre 13, verset 46. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, « C'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la repoussez, et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Ils se sont jugés indignes de la vie éternelle parce qu'ils ne vont pas croire. Alors si vous, si vous serez digne de la vie éternelle ou bien de prendre part aux promesses de Dieu ou à la bonté de Dieu, à la grâce de Dieu, vous devez avoir foi. Si vous ne croyez pas au Seigneur, si vous n'avez pas confiance en lui, si vous ne mettez pas la foi en lui, alors vous, alors vous jugez indigne des provisions faites par le Seigneur pour nous. Alors la, la dignité impossible sans la foi. Nous allons voir trois points ici. Nous allons voir trois subdivisions sous ce premier point. Numéro un, aucune possibilité de, plaire à Dieu sans la foi. Ce pas, vous ne pouvez pas plaire, plaire à Dieu sans la foi. 2. Pas de pardon ou pureté par la grâce sans la foi. Pour que nous soyons pardonnés, pour qu'on soit pardonnés, pour qu'on ait l'assurance du salut, pour que nous sachions que nous nous sommes écrits dans le livre de vie, pour, être, pour, pour en être dignes, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, que nous soyons appelés disciples de Christ et que nous soyons appelés ceux qui suivent Christ, que nous, que, nous, soyons membres du corps de Christ, il faut qu'il y ait la grâce qui vient, il faut qu'il y ait la grâce qui vient par la foi. Pas de pardon ou pureté par la grâce sans la foi. Trois. Pas de place au paradis avec Dieu sans la foi. Pour que nous soyons au ciel, en fin de compte, et faire de ciel notre demeure éternelle, nous croyons au salut. Alors nous possédons la sanctification, nous avons toutes les bontés du calvaire, les provisions de calvaire, tout est par la foi. Et nous sommes en mesure d'avoir une demeure, une place au ciel, au paradis. Mais pas de place au paradis avec Dieu sans la foi. Voyons la première partie. Aucune possibilité de plaire à Dieu sans la foi. Hébreu 11, encore verset 5. Hébreu 11, nous lisons le verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, avant son enlèvement, avant qu'il ne soit ôté de ce monde, enlevé de ce monde au ciel sans voir la mort, il avait reçu le, le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Rappelez-vous, il a plu Dieu par la foi. Il a plu à Dieu par la foi. On ne peut pas plaire à Dieu. Il n'y a pas de possibilité de plaire à Dieu sans la foi. C'est pourquoi c'est dit au verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, celui qui vient à Dieu, celui qui s'approche de Dieu, la génération s'est approchée de Dieu, cette génération s'approche de Dieu, la, les générations à venir doivent s'approcher de Dieu. Toute génération, toute dispensation, tout siècle, tout moment. Alors, quiconque, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Comme on voit, 1 Corinthiens 10, verset 5, soit on parle des gens avec qui, à qui, avec qui Dieu n'était pas content parce qu'ils n'ont pas la foi, la de plaire, à Dieu. Et nous allons, et que nous sommes ceux que Dieu dit que nous sommes, que nous avons les promesses accomplies. Et, mais si avec manque de foi, de ne pas plaire, plaire, euh, euh, d'être agréable à Dieu, de plaire au Seigneur, alors Dieu les a abandonnés. Et ces Israélites qui étaient sortis d'Égypte et qui étaient en route vers la terre de Canaan, c'est dit que, avec, euh, que plusieurs de Dieu n'étaient pas contents, Dieu n'était pas agréable avec eux parce qu'il était renversé dans le désert. Et puis c'est dit, lisons le verset 5, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. 6. Or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple oui, ils ont mangé la manne, mais ils ne l'ont pas plu. Ils ont mangé de l'eau de miracle, mais ils ne l'ont pas plu. il a vaincu des, ennemis pour eux, mais ils ne l'ont pas plu. ils ont traversé la mer rouge, mais ces gens-là, Dieu lui-même, ce gens n'étaient pas agréable à Dieu. Et or, ces choses sont arrivées pour nous servir des emplois, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. 1er Thessaloniciens 2. 1 Thessaloniciens 2, 15. Ce sont des Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus. Vous savez pourquoi ils l'ont tué Ils ne l'ont pas cru en tant que Messie. Ils ne l'ont pas cru en tant que Sauveur. Et ils n'ont pas cette foi en lui comme celui qui vient euh, pour accomplir toutes les prophéties de l'Ancien Testament ils l'ont pris pour un imposteur, ils l'ont pris pour un blasphémateur. Ils n'ont pas accepté qu'il est le fils de Dieu comme l'a été déclaré. Déclaré, c'était l'incrédulité, le manque de foi. C'est pourquoi ils ont fait cela. Alors ce sont des juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu. Qui ne plaisent point à Dieu. Parce qu'ils n'avaient pas foi en Christ, la confiance en Christ, cette fiabilité avec le Seigneur, ils n'ont pas plus au Seigneur et qu'ils sont ennemis de tous les hommes. Verset 16. Nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés. Ils ont dit que, que le nom de Jésus ne soit pas mentionné parce queux mêmes n'ont pas cru au Seigneur Jésus-Christ comme le seul sauveur et cela n'a pas plu au Seigneur. En sorte que, alors nous empêchons de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leur péché. Mais la colère a fini par les atteindre. Romains 8, Romains chapitre 8, nous lisons le verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair, ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ceux qui vivent selon la chair, qui ont les œuvres de la chair, ceux qui vivent selon la chair, qui n'ont pas de grâce pour la piété, ils n'ont pas la bonté de Dieu dans leur vie. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour que nous plaisions à Dieu et que nous plaisions à Dieu à telle enseigne qui nous bénit avec le salut, nous devons avoir foi en lui. Numéro 1, aucune possibilité de plaire à Dieu sans la foi. 2. Pas de pardon ou pureté par la grâce sans la foi aucune possibilité d'être pardonné, d'avoir la pureté par la grâce sans la foi. Nous allons à Luc 8, 12. Luc 12, Luc 8, verset 12. Ceux qui sont le, long du chemin, ce sont ceux qui entendent, mais le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Si S'ils ne croient pas, ils ne peuvent pas être sauvés. Satan, sait cela. Donc, à tout moment que ces gens-là, qui ne se sont pas réellement concentrés sur ce qu'ils entendent, toutes toute les fois qu'ils entendent la parole du salut et la parole de la grâce de Dieu, Satan va aussitôt et Satan ôte cette parole de salut de leur cœur. Et ne peuvent pas croire et ils ne sont pas sauvés. Et nous allons à Jacques 1, Jacques, chapitre 1. Nous lisons le verset 6. Mais qui la demande avec foi, sans douter. Est-ce que vous demandez le salut qu'il demande avec foi, sans douter Est-ce que vous demandez la sanctification, la, pureté la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, qui la demande avec foi, sans douter. Est-ce que vous demandez la grâce pour tenir bon, sans compromission et avec l'énergie de l'Esprit, la puissance de l'Esprit pour tenir bon? bon et marcher tout droit dans la voie du Seigneur, alors il faut la grâce. Alors si c'est ce que vous demandez, mais qui la demande avec foi sans douter, est-ce que vous demandez la solidité, la fermeté dans votre vie et que les vents de tentation, que les vents des épreuves ne vous emportent pas, ne vous fassent pas tomber, ne vous détruisent pas. Si vous demandez oui, cette énergie spirituelle, c'est dit ici qu'il la demande avec foi sans douter car celui qui demande et celui qui doute, du moins, est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. 7 dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose. Le salut, la sanctification, quelque chose, l'absence de l'esprit, quelque chose, la guérison, quelque chose, la délivrance, quelque miracle, quelque promesse du Seigneur. Alors qu'un tel homme et qui n'a pas foi, qui doute qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Verset 8 nous dit, « C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. » Si nous allons avoir la paix avec Dieu, si nous allons avoir le pardon pour nos péchés, si nous aurons l'assurance du ciel, il nous faut avoir foi dans le cœur et, et Romains chapitre 5, 1, Romains 5, 1, étant donc justifié par la foi, nous avons la, étant transformé par la foi, justifié par la foi, étant donc justifié par la foi, nous avons la paix. Parce que toute l'inimitié entre nous et Dieu a été supprimée par la foi. Nous regardons ses promesses, et que venez à moi, vous tous qui étiez fatigués, vous, vous, vous tous qui étiez fatigués, alors je vous donnerai du repos. Alors je vous donnerai le pardon. Alors je vous donnerai, vous qui étiez totalement épuisés, je vous donnerai, je vous donnerai une régénération et le pardon et tout est par la foi. Et tous ceux qui euh, paniquent, est-ce que je suis sauvé Est-ce que je ne le suis pas Aujourd'hui, ils professent être sauvés. Demain, il y a la confusion. Est-ce que je suis dans la foi c'est parce qu'ils n'ont pas la foi, cette confiance absolue en Dieu. Dieu a dit que je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Il faut avoir cette confiance. Il faut croire à cela. Ah, il faut vous, il faut vous y accrocher. Donc, vos péchés seront pardonnés et votre vie transformée. Alors, étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 8. Voilà le verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, pas lorsque on se transforme nous-mêmes avant d'être sauvés, pas lorsque nous allons nous nettoyer nous-mêmes avant d'être sauvés, pas parce que nous allons copier les croyants et essayer de mener la vie chrétienne à notre manière sans la foi avant de devenir croyants. Non, mais Dieu, pour son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et le verset 9 dit, verset 9 nous dit, cela continue de parler de ceux qui sont justifiés, les gens qui sont sauvés, les gens qui sont nés de nouveau, les gens qui ont leur péché pardonné. Et tout est par la grâce de Dieu, par la foi que nous avons dans le Seigneur, à plus forte raison. Donc, Maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Nous avons le pardon parce que nous avons foi en Christ. Nous avons la paix avec Dieu parce que nous avons la foi en Christ. Et nous avons ce pardon, et nous avons aussi l'affranchissement, la, la liberté, il nous a et comme nous croyons au Seigneur Jésus-Christ. Acte 15, verset 9, acte chapitre 15, le verset 9 dit, « Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. » La pureté du cœur, la sainteté du cœur, la sanctification et l'extirpation de la nature adamique, la circoncision du cœur qui conduit à, à beaucoup de pureté venant du cœur dans la vie d'un homme, cela provient de par la foi. Cela provient de la foi. En ayant purifié le cœur par la foi. Le verset 11. Verset 11 dit. Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière que, que c'est-à-dire tous les Juifs qui étaient sauvés, ah, donc et les, juifs, les, les, païens aussi étaient sauvés, sanctifiés, remplis de la puissance de Dieu. Alors, tout est par la foi. Nous avons la paix avec Dieu. Nous avons le pardon venant de Dieu. Nous avons la pureté du cœur. Nous avons la puissance du Saint-Esprit. Et nous avons le progrès dans notre marche chrétienne. Et nous avons toutes les provisions du Seigneur rendues disponibles pour nous. Tout est par la foi au Seigneur dans le Seigneur. Et sans la foi, tout cela est impossible. Voilà la troisième partie ici. Pas de place au paradis avec Dieu sans la foi. Pour aller au ciel, nous devons avoir foi. Alors ces enfants d'Israël alors étaient sortis du pays d'Égypte et ils allaient à la terre promise à la tête de promesse. Alors plusieurs d'entre eux n'étaient pas agréables à Dieu. Ils n'ont pas pu aller là-bas à cause de l'incrédulité au jour où Dieu les a rendus visite en, en Égypte qu'il a dit, je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Chacun d'eux a appliqué le sang de l'agneau et l'exterminateur a passé par-dessus eux parce qu'ils ont cru à la parole de Dieu au travers de Moïse. Ils ont égorgé l'agneau et le sang était versé et mis sur le linteau de leur maison. Et comme l'exterminateur passait, il a vu la marque de la, du, du sang. Ils ont vu qu'un un substitut, un agneau était mort pour eux. À cause de ce substitut, il était sauvé. La même chose s'applique à nous. Christ est mort pour nous. Par la foi, nous appliquons le sang de Jésus-Christ. Et comme le Seigneur a dit, je verrai le sang, je passerai pas dessus vous. Alors ils étaient sortis de la captivité, ils étaient sortis de l'esclavage, ils étaient sortis de la de l'asservissement, de l'asservissement, et ils étaient sortis par le sang de l'agneau. Et arrivés au désert, ils ne continuent pas de croire, et à cause de cela, ils ne pouvaient pas entrer dans, le, dans la terre promise. La même chose s'applique aux croyants maintenant, comme nous sommes sauvés tout en sortant du monde, tout en sortant du péché, par la foi, pour nous pour que nous allions au ciel, pour que nous allions à ce paradis, nous devons continuer de croire au Seigneur. Hébreu chapitre 3, verset 12. Hébreu 3, verset 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous, frères, ils, ils ont cru, frères, ils sont membres du corps de Christ, frères, ils étaient sauvés, frères, leur nom était écrit dans le livre de vie, mais Cependant, il leur disait, prenez garde frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Pourquoi avait-il parlé de cette manière Il nous parlait, il nous disait l'exemple des enfants d'Israël, 19. Aussi voyons-nous qui ne put y entrer, y entrer à cause de leur incrédulité, ils étaient sortis par la foi. Il devait continuer euh, de marcher par la foi et entrer par la foi. Mais ici aussi, voyons-nous qui ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Hébreu 4, verset 1. Hébreu 4, 1. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Verset 2 car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Car cette, cette bonne nouvelle, l'évangile nous, a été, nous a été annoncé aussi, aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. C'était leur problème. Verset 6. Or, oh, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Cela leur était pourvu, c'était proclamé à eux, alors cela leur était prêché, et ils pourraient entrer une seule chose les a empêchés. La volonté de Dieu, c'est qu'ils y entre. Mais l'incrédulité, la désobéissance les a empêchés d'entrer. Verset 11. Verset 11 dit. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de, de désobéissance. Romains 11, verset 20. Romains 11, verset 20. Cela est vrai. À cause de l'incrédulité, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. 21. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Que voient ces Juifs Ils étaient enfants d'Abraham. Ce sont les branches naturelles. Ils sont ceux qui, qui pratiquent, ceux qui prennent part aux promesses de Dieu. Mais Dieu n'a pas pu les épargner parce qu'ils n'ont pas, pu euh, pas pu entrer à cause de, de, des obéissances. Nous qui sommes les, païens, alors nous les nations, et si ceux qui sont enfants de Dieu même, enfants d'Israël, et n'ont pas pu euh, être épargnés, comme nous, nous sommes venus dans le royaume de Dieu par la grâce de Dieu, nous devons prendre, euh, nous devons prendre garde afin de ne pas aussi comme eux. 22 dit, considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement, si tu ne continues pas de, de croire au Seigneur, si tu ne continues pas de mettre ta foi en Dieu, ta confiance en lui, si tu ne continues pas de tenir euh, à tout moment euh, comme cela doit, cela se doit, alors si tu ne te tiens pas sur les promesses de Dieu, si tu ne cherches pas Dieu par la foi hautement, tu seras aussi retranché. J'ai pris que nous ne soyons pas retranchés au nom de Jésus-Christ. Nous allons au deuxième point. Les merveilles impérissables de la foi. Les merveilles impérissables de la foi. Nous allons voir trois subdivisions ici. la promesse du Père, c'est une merveille 2. La puissance de la foi, c'est une merveille. 3. La portion du fidèle. Notre portion, c'est une merveille. Et toutes ces merveilles que nous avons, c'est pas la foi en Dieu, c'est pas la foi en Christ, c'est pas la foi dans la parole. Euh, quoi que vous ayez la foi en Dieu, vous ne pouvez pas voir Dieu face à face. Vous ne pouvez pas voir Dieu au naturel. Vous ne pouvez pas voir Dieu au physique il nous a donné sa parole. Lui et sa parole sont inséparables. Lorsque vous croyez à sa parole, vous, croyez au Seigneur. Lorsque vous acceptez sa parole, vous l'acceptez. Lorsque vous mettez votre confiance en sa parole, vous mettez votre confiance en lui. La parole est la représentation de Dieu à l'homme. Donc, toute parole qu'il a donnée, alors vous vous demandez, si Dieu est ici présentement dans le naturel, alors c'est ce qu'il dira. Alors, pour dire que je crois à Dieu, veut dire que je crois à sa parole, sans aucune ombre de doute et sans aucune autre, euh, une fausse interprétation de la parole. J'ai une foi implicite à la parole et puisque la parole est en connexion avec euh, euh, Dieu, entre, la parole se tient entre nous et Dieu. Je crois sa parole, je crois au Seigneur. Numéro 1, la promesse du Père. La promesse du Père. Il nous dit en Luc 24, Luc 24, 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et, que, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. La promesse du Père, c'est la promesse du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit venant sur le croyant sanctifié, et puis on reçoit la puissance d'en haut, la puissance du ciel, la promesse pour faire, la promesse pour être tout ce qu'il nous a signé, tout ce qu'il nous a, tout ce qu'il a mis en place que nous soyons... Alors, parce qu'ils parce qu'ils ont cru, c'est pourquoi ils sont restés. Ils, ils attendaient, parce que leur dit de rester dans la ville à Jérusalem. Ils ont cru, c'est pourquoi ils sont restés. Ils attendaient, c'est pourquoi ils sont restés là-bas. Ils ont confiance à la parole, c'est pourquoi ils attendaient. La même chose s'applique à nous. Lorsque nous attendons la parole, ou nous apprenons la parole, alors un sujet simple, comme on va au collège, on attend, on entend pour comprendre. Donc, quand on demande au devoir ce qu'on a appris, on écrit cela. Dans la foi chrétienne, on apprend à faire, non seulement apprend. Alors, on apprend pour faire, on apprend pour obéir. Alors, il dit que j'enverrai sur vous ce que mon père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que... Alors, cela pourrait prendre deux jours, dix jours, vingt jours, jusqu'à ce que vous soyez, vous soyez revêtus de la puissance d'un On apprend à faire. Non seulement on connaît cela euh, dans la tête. Le verset 53 dit et ils étaient continuellement dans le temple, loin et bénissant Dieu. Amen. Voyons, acte chapitre 1, verset 4. Acte 1, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Oui, le monde périt. On doit apporter l'évangile à Samarie. On doit apporter l'évangile aux autres extrémités de la terre. Mais comment vous allez courir sans la puissance Comment vous allez seulement, sinon, poursuivre le but et poursuivre le devoir sans la puissance Recevez la puissance et donc vous pouvez aller vers ces lieux où ils périssent. Et Dieu, que, euh, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père a promis, ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Verset 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. quauront il le verset 8. 8 dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Vous recevez la puissance d'abord, avant de sortir, aller à Jérusalem, à Judée et Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. En déclarant la parole de Dieu avec conviction, en déclarant la parole de Dieu avec onction, en déclarant la parole de Dieu avec la grâce salvatrice, et puis cela apportera la conviction aux gens qui entendent et ils invoqueront le Seigneur. Ils sont restés jusqu'à ce qu'ils reçoivent chapitre 2, 33. Acte 2, verset 33. Élevé par la droite de Dieu, c'est-à-dire que Christ est ressuscité des morts, et puis il est allé au ciel, et maintenant il est assis à la droite de majesté de Dieu. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père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 que le Seigneur notre Dieu les appellera. La promesse est à nous, la promesse du Père, c'est qu'il veut qu'on soit sauvé, sanctifié et qu'on entende jusqu'à ce que la puissance du Saint-Esprit nous soit donnée. Voyons la deuxième partie, la deuxième partie ici. La deuxième partie, c'est la puissance de la foi. Alors, Hébreu 11.1 Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si on a la foi en Dieu, quoi qu'on n'ait pas la chose de façon tangible, mais la foi nous fait savoir que c'est déjà fait. C'est comme nous avons déjà reçu la chose et c'est dit que, oui, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de, de celles qu'on ne voit pas. Verset 33 nous dit, ce qui par la foi vaincu des royaumes. Non seulement, non, seulement qu'ils ont vaincu leurs petites, euh, leurs petits défis, leurs petites difficultés, mais que le royaume de Dieu euh, que tout ce que les choses de ce monde nous amèneront, nous, les choses, les choses de ce monde nous amèneront, en vainc cela. C'est pas que, que euh, j'ai les maux de tête et cela a disparu. Oui, Dieu merci. J'ai euh, des coliques, j'ai prié, cela a disparu par la grâce de Dieu. On loue le Seigneur. Nous parlons des royaumes. Les royaumes de, le royaume des ténèbres, le royaume du mal, le royaume des hommes méchants. Et par la foi, nous pouvons vaincre tous ces royaumes. Nous allons les vaincre au nom de Jésus-Christ. Qui par la foi vainquit des royaumes exercer la justice, que la justice du Seigneur transférée à notre vie. Alors, nous démontrons cette justice et puis même le diable avec tous ses sales serviteurs ne n'entachera pas n'attachera pas cette justice en nous au nom de Jésus-Christ par la foi. Obtenir des promesses, toutes les promesses pour euh, leur génération, alors vous, alors ils ont obtenu cela, même les promesses qui, qui ne sont pas pour leur génération. Et la génération d'Enoch, oui, la promesse de, l'enlèvement n'était pas pour la génération là. Cependant, Enoch, hors de sa génération, a obtenu cette promesse. Cette promesse, toutes les promesses de Dieu, le Seigneur les accomplira dans notre venant de Jésus-Christ. Alors diviser les la mer rouge était euh, impossible, mais c'est fait. Avoir la main du ciel, impossible, étrange, mais c'est fait. Et diviser le fleuve Jourdain, c'est étrange, mais c'est fait. Vaincre euh, tous les territoires des, euh, des Cananéens, oui, c'est fait parce qu'ils avaient foi en Dieu faire écrouler les murailles de, Jéricho et qu'il entre. C'était presque impossible, mais c'était fait. Tout ce qui paraît impossible, vous le ferez. Tout ce qui paraît, oui, incroyable, vous le ferez. Et ce qui paraît être pour une autre génération, vous l'obtiendrez au nom de Jésus-Christ, frères et sœurs. C'est leur qu'on d'être tremblotant, qu'on cesse de paniquer. Je cherche cette personne à prier pour moi. J'ai celui-ci à prier pour moi. Vous allez vous tenir comme un géant. Vous allez vous déplacer comme un géant. Et comme ces gens-là, comme Gédéon, Barak, Samson, et Jephthé, et Daniel, Samuel et tous ces héros du passé, comme ils ont tenu bon, ils ont confronté tous les défis devant eux et ils ont vaincu et ils ont pris le dessus. Vous allez vaincre. Vous allez prendre le, dessus. Pourquoi, ne pas, pourquoi on apprend tout ceci C'est pour qu'on sache qu'on apprend à faire. Vous allez vaincre Goliath. Vous allez vaincre Nebuchadnezzar. Vous allez vaincre la fosse au lion au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous ne serez pas tel que vous, étiez hier. Cette nouvelle année, vous ne serez pas comme vous, vous l'étiez dans les années écoulées au nom de Jésus-Christ. Une nouvelle force à vous, une nouvelle puissance, une nouvelle confiance, un nouveau courage, une nouvelle victoire, un nouveau succès dans votre vie. Tout ce que le Seigneur a, à faire pour vous, de réaliser, vous n'allez pas fuir devant Goliath. Avec une fronde et une pierre, vous allez vaincre. Voyons ce David, sans aucune arme, avec la main vide. Et il a, il a déchiré le l'ours en pièces et le lion en pièces. Seigneur, suscite un autre David dans notre génération, un autre Élie dans notre génération un autre homme de foi, une autre femme de foi dans notre génération, dans notre église, au nom de Jésus-Christ. Où sont les gens là Vous êtes candidat d'une telle, grande foi au nom de Jésus-Christ. Voyons. C'est ce que obtient des promesses, fermez la gueule des lions. Et le verset 34 dit, éteignir la puissance du feu. Aucun feu ne vous brûlera. Aucun feu ne brûlera votre famille. Que ce soit spirituel ou euh, physique, qui que soit la personne, quel que soit ce que Satan utilise pour apporter la foi, vous allez éteindre le feu là au nom de Jésus-Christ. Échappèrent au tranchant de l'épée, guérir de leur maladie. Que le faible dise, que le faible dise, je suis fort alors fut vaillant à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Cela va se produire au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur m'aidera. Je dis, le Seigneur m'aidera. Hébreu chapitre 6, verset 12. Hébreu 6, 12. Hébreu 6, 12 en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi, que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Il n'a pas dit que qu'on imite ceux qui, parlent la crainte qui fuit le champ de bataille, que tous ceux de imiter tous ceux qui parlent la foi succombent au diable, tous ceux qui ceux qui par la crainte succombe à la tentation. Non, mettez ce groupe de côté et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Vous allez hériter des promesses au nom de Jésus-Christ. Voyons Hébreu 4, 16. Hébreu 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins et pour être sûr. Et, j'obtiendrai, j'obtiendrai miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans mes besoins. Vous trouverez la grâce et le secours dans vos besoins au nom de Jésus-Christ. Troisième partie ici, la portion du fidèle. La portion du fidèle. Somme. 73, 24, quatre 73, 24, 73, 24. Tu me conduiras par ton conseil, tu me recevras dans la gloire. Le Seigneur vous conduira par, ton, son conseil et vous conduira à, à tout croiser du chemin et vous allez suivre la bonne voie au nom de Jésus-Christ. Puis, tu me recevras dans la gloire. Après, après vous avoir conduit et vous avez suivi son conseil, après vous avoir euh, euh, montré le chemin, vous avez suivi son guide. Chaque domaine de votre vie est contrôlé par le Seigneur, guidé, conduit par le Seigneur. Vous suivez cette orientation du Seigneur, puis tu me recevras dans la gloire. Il vous recevra dans la gloire. Il me recevra dans la gloire. Verset 25. Quel autre ai-je au ciel que toi et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. N'est-ce pas la sanctification qu'il n'y a rien d'autre chose que je désire au ciel que le Dieu Tout-Puissant lui-même. Et il n'y a rien sur la terre que, en, qui je prends plaisir. Alors, alors que toutes les possibles des choses de la terre, tout cela au ôté de votre cœur. Je veux être ceci, je veux être cela. Alors, je, je veux seulement être ce que Dieu veut que je sois. Je veux seulement être ce que Dieu a pour moi d'être. Je ne veux pas être comme l'homme là, la femme là, tout ce que Dieu veut que je le sois, c'est ce que je veux être. Euh, et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Et le verset 26 nous dit, Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Dieu est mon partage. Le Sauveur est mon partage. Il est ma portion. Le sanctificateur est mon partage. Le berger d'Israël est mon partage, ma, ma portion. Le guérisseur, le médecin est mon partage éternel. Le libérateur est mon partage éternel et il, c'est lui qui me soutient, celui qui est la toute-puissance, et rien ne peut vaincre sa puissance. Il est le Dieu du ciel et de la terre, il est le Créateur du ciel et de la terre. Alors, il est mon partage éternel. Il sera votre partage au nom de Jésus-Christ. Si le médecin est votre portion, vous êtes guéri. Si le libérateur est votre partage, vous êtes libéré. Si le, le, si le secouriste ou l'aide est votre secours, vous avez, déjà le secours. Si celui qui soutient est votre soutien, alors vous, avez déjà le soutien de Dieu. Alors il est glorifié dans votre vie au nom de Jésus. Si celui qui ne perd jamais de combat, il est votre partage, vous allez vaincre tout combat de cette vie au nom de Jésus-Christ. Il c'est celui qui vous a appelé et il a dit que je serai avec toi. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. S'il est ton partage, alors tu ne seras pas solitaire, tu ne seras pas orphelin, tu sauras que sa présence, sa puissance, ses provisions sont toujours avec vous à tout moment. Alors vous ne, vous ne manquerez de rien. Vous n'allez pas échouer. Et vous n'allez pas succomber, vous n'allez pas céder, vous n'allez pas céder à mi-chemin au nom de Jésus-Christ. Alors, c'est dit que et il est mon partage éternel. Il sera votre partage tous les jours de votre vie au nom de Jésus-Christ. Voilà le verset 27, 27, car voici. Ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tout. Ceux qui te sont infidèles. 28 dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je suis sauvé. Je dois m'approcher de Dieu. Je suis sanctifié il va m'approcher plus de Dieu, alors il fait de moi un participant de sa nature de sainteté. Et cependant, je dois m'approcher de Dieu. Je suis baptisé, rempli du Saint-Esprit. Je dois m'approcher de Dieu. Il m'a parlé l'autre jour. Je dois m'approcher plus de lui afin qu'il me parle même aujourd'hui. Vous devez chaque fois vous approcher de Dieu, de plus en plus du Seigneur, afin que tout ce dont vous aurez besoin pour la vie personnelle, pour votre famille, pour votre ministère, pour votre service. Et quand vous vous approchez plus de Dieu, à tout moment, il pourvoira à tous vos besoins au nom de Jésus-Christ. Pour moi, m'approcher de Dieu et pour tout croyant, c'est moi bien. Je place mon refuge dans le Seigneur éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Cela va se passer au nom de Jésus-Christ. Psaume 119, Somme 119, 59, 59, Somme 119, 57. Ma part, ô éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. Verset 60. Je me rate, je ne diffère point d'observer tes commandements. Tu es ma part, tu es mon partage. Oui, tu me donnes la force, la puissance d'être obéi, obéi d'être obéissant à ta parole, de marcher tout droit. Puisque tu es mon partage, il n'y a pas de manque de puissance, il n'y a pas un manque de vitalité, d'énergie, de vigueur. Il n'y a pas un manque de quelque chose de spirituel. À cause de cela, je rate avec la force que tu m'as donnée. Et alors, je me rate, je ne faire point d'observer tes commandements. Somme, 100. 42, psaume 142, verset 5. Jette les yeux à droite et regarde, personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci de mon âme. Verset 6. Lorsque je ne pouvais pas avoir de secours, éternel, c'est à toi que je crie. Je dis, tu es mon refuge mon partage sur la terre des vivants. Le Dieu qui est plus grand que tous les hommes, même je ne pouvais trouver aucun homme pour m'aider, aucun homme pour m'assister. Mais quand je crie au Seigneur, il me donne ce dont j'ai besoin pour me soutenir pour l'heure, pour le moment. Parce que mon partage, tu, tu es mon partage sur la terre des vivants. Il vous soutiendra toute votre vie au nom de Jésus-Christ. Voyons, troisième partie maintenant, la troisième point, le troisième point, le troisième point, le troisième point, la marche impeccable de foi. Il nous appelle à cela, marchez par la foi, avancez par la foi, progresser par la foi, sans permettre à un empêchement de, vous, de nous arrêter, sans permettre à une montagne de vous, de vous empêcher de marcher, sans permettre à une suggestion du diable de vous entraver. Continuez de marcher. Dieu merci parce qu'il vous a donné la grâce. Il faut dire, il m'a donné la grâce. Vous voyez, nous sommes venus à ce jour et nous, nous apprenons des actualités, ceci et cela, des nouvelles que certains se demandent, est-ce qu'on va observer la, la, réunion des ouvriers Aucun empêchement ne vous empêchera. Oui, aucune mauvaise nouvelle ne vous empêchera, aucune mauvaise des circonstances euh, ne vous empêchera au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur qui vous a amené ici aujourd'hui, au-delà jusqu'ici, par-dessus ces problèmes, il va vous amener à bout à tout moment. Il faut dire que le Seigneur m'amènera à bout à tout moment. Et vous allez continuer de marcher de façon impeccable, sans, sans, sans craindre une montagne, sans craindre aucune difficulté, sans craindre aucun danger. Vous serez chaque fois arrivé au bout au nom de Jésus-Christ. Nous allons voir trois points ici. Première partie, la marche appropriée de foi. La marche appropriée de foi. Deux, La parole positive de foi. Trois, L'œuvre déterminée de foi. Et première partie, la marche appropriée de foi. Jean, Jean 8, 11. Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, et Jésus le dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Lorsque vous rencontrez Jésus face à face, vous avez foi au Seigneur Jésus-Christ et, et quoi que le Seigneur dise, que tu sois lapidé, et que les accusateurs, les perpétrateurs euh, disent que, oui, disent que, que tu sois euh, à l'APD et les, et les hommes religieux de la loi de l'ancienne alliance disent que, que tu sois, euh, que tu sois lapidé, Jésus a le pardon pour toi, Jésus va te pardonner et si tout le monde te condamne, cette condamnation n'aura pas effet, ne prendra pas effet dans votre vie au nom de Jésus-Christ et Jésus-Christ qui est mort pour vous à la croix du calvaire. Alors il dit que je ne te condamne pas non plus. Et puis il vous donnera la puissance de mener une nouvelle vie. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche et ne pêche plus. Je crois que quelqu'un qui croit en cela dira Amen. Verset 12. Verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, ne marchera pas dans le secret, ne marchera pas, ne marchera pas dans la séduction, ne marchera pas dans les péchés cachés, ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Ça, c'est la marche appropriée deux fois. Alors, il nous dit au Galates, Galates 2, Galates 2, 20. Galates 2, 20. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Oui, le moi était crucifié, le, le comportement traditionnel était crucifié, l'ancienne vie de l'ancienne créature était crucifiée. J'ai été crucifié avec Christ. Comment les gens vous reconnaissent dans le passé Tout est crucifié. Oui, le, comment je me reconnais dans le passé Je me reconnais faisant ceci, je n'avais pas de pouvoir sur l'ancienne nature. Tout cela est, crucifié. Et j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Comprenez Lorsque Christ vient au croyants, Christ ne se vide pas de, de la grâce, de la bonté, de la force, de la puissance. Il vient avec toute sa puissance. Il vient avec toute sa grâce. Il vient avec euh, toute son autorité divine, sa, son habileté divine. Et il entre en nous. Et voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, alors moi, avec toute ma grâce, moi, avec toute ma bonté, moi avec toute ma piété, moi avec toute mon autorité, alors moi avec euh, toute ma puissance, j'entrerai en lui. Alors la façon dont certaines personnes vivent, vous allez croire que Christ en eux est impuissant, Christ en eux est sans grâce. Vous allez croire que Christ en eux n'a pas de force. Mais non, lorsqu'il entre dans le croyant, alors il entre avec tout ce qu'il a c'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire que j'ai été, été, crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Il m'a tant aimé qu'il a ôté mes péchés il a ôté l'ancienne nature. Maintenant, il me donne une nouvelle nature. Il s'est donné lui-même pour moi. Voyons, 1er Jean 2. 1er Jean 2, verset 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Je suis le vrai cep, je suis la vigne, et vous êtes les, et vous êtes les branches. Je m'attache, je m'attache à la vigne, au vrai cep, et, puis et euh, celui qui demeure à la vigne, euh, la, sève dans la vigne passe aux branches. Celui qui croit être en lui, celui qui demeure en lui, doit aussi marcher comme il a marché. Comme Christ a marché, tel nous marchons. 1 Pierre, chapitre 2, 21 1 Pierre 2, verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant, nous laissant un exemple. Et que je l'ai démontré pour vous, la marche appropriée, la, la marche pratique, la façon dont vous devez marcher. Je vous ai donné ma grâce et maintenant, je vous ai laissé, je vous ai donné, je vous ai laissé, je vous ai donné, laissé un exemple afin que vous suiviez mes traces. Alors, je prie que Dieu nous donne la grâce, la force, la puissance, la fermeté pour suivre à tout moment l'exemple parfait de Christ au nom de Jésus-Christ. Voyons la deuxième partie ici. La parole positive de foi. Si Christ vit en nous, la parole qui sort de nous doit être la parole de Christ. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur. Alors il vit en nous, il est prééminent en nous, il est présent en nous, il est prééminent en nous, parce que Christ est présent en nous, parce que Christ est prééminent, et parce que Christ est prééminent en nous, la parole qui sort de nous doit être la parole qui ne peut que sortir de la bouche du Seigneur Jésus-Christ. La parole positive de foi. Voyons, Romains 10, Romains 10, 8. Romains 10, Que dit-elle donc La parole est près de toi dans, la, ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la, la parole de la foi que nous prêchons nous prêchons, vous l'entendez, vous la possédez. Lorsque vous allez parler, ce qui va s'en sortir, ce qui va en sortir, c'est la parole de foi et non la parole d'incrédulité. Et non la, parole, et non la vieille, la vieille parole d'incrédulité, la vieille parole de manque de foi, la vieille parole de parler comme le monde. Maintenant, Christ vit en vous. La parole que vous avez entendue vous a sauvé. C'est la parole de foi. La parole que vous avez entendue qui vous a sanctifié. C'est la parole de foi. Parce que la parole d'incrédulité ne sauve pas. La parole de crainte ne sanctifie pas la parole du monde ne nous remplit pas, ne nous baptise pas du Saint-Esprit. Mais la parole que vous avez entendue, qui vous a sauvé, la parole que vous avez entendue, qui vous a sanctifié, la parole que vous avez entendue, qui vous a rempli de, de courage, de confiance, et de force et de la puissance du Saint-Esprit. C'est cette parole-là que vous possédez, c'est la parole que vous devez déclarer. La parole de la foi que nous prêchons. Je prie que cette même parole soit élevé, soit exalté dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Deuxième Corinthiens 4, 13. Et comme nous avons le même esprit de foi, et comme nous avons le même esprit de foi, est-ce que vous, vous pensez à cela? On a le même esprit de foi que Paul avait, le même esprit de foi que, que Pierre avait, le même esprit de foi que Jean avait, le même esprit de foi que ces serviteurs de Dieu dans le Nouveau Testament avaient, le même esprit de foi qu'ils avaient et la même parole qui est venue sur eux et que prenez courage, ne, craignez pas, il n'y aura pas de peste dans notre vie. On a le si on a le même esprit, on doit déclarer la même parole. Et Pierre et Jean, le regardant, regardaient cet homme-là, lui disait que je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et l'a pris par la main et d'un seul bond, il a fait lever et il a marché. Si nous avons le, le même esprit de foi, euh, nous allons déclarer la même parole. J'ai le même esprit de foi. Je dis, j'ai le même esprit de foi. Toutes les fois que vous voyez dit quelque chose de négatif, il faut dire, c'est cela. L'esprit de foi en Paul est en moi. L'esprit de foi en Pierre est en moi. Alors, ils n'ont pas parlé comme ça. Je ne vais pas parler de cette manière. Vous allez parler de façon positive. Vos paroles seront puissantes. Vos paroles feront des exploits au nom de Jésus-Christ. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Il faut, le, dire. Moi aussi, je crois et c'est pour cela que je parle. Il faut le répéter. Moi aussi, je crois et c'est pour cela que je parle. Quelque chose s'est passé. Et puis, Quelqu'un a dit, je meurs, je meurs, attends, attends, attends. Est-ce que réellement tu crois cela Non, tu ne crois pas. Mais il ne faut pas dire ce que tu ne crois pas. Ah, ils me crassent, ils me détruisent, ils me détruisent, ils détruisent mon ministère. Attends, attends, attends. Est-ce que réellement tu crois ce que tu dis là Que si Jésus dit que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle Est-ce que réellement tu crois il y a quelqu'un plus puissant que Christ qui va détruire le ministère que Dieu t'a donné. Est-ce que tu y crois? Donc, faut pas dire cela. Alors, il faut dire ce que tu crois. Et c'est d'ici que, et comme nous aussi, et que, et j'ai cru, c'est quoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Qu'est-ce que je crois Chaque jour, je serai plus fort. Qu'est-ce que je crois Autant ma, mon âge, autant ma force. Qu'est-ce que je crois Il ne me délaissera pas, il ne m'abandonnera pas. Qu'est-ce que je crois C'est pas ces maîtrises que je suis guéri. Qu'est-ce que je crois Bénis mon âme. Bénis mon âme, ô éternel, toi qui pardonnes toutes mes iniquités et toi qui guéris mes maladies. Qu'est-ce que je crois Avant que j'invoque, il me Pendant que je suis en train de parler, il me il me, Qu'est-ce que je crois C'est pas sa maîtrise que je suis guéri. Qu'est-ce que vous croyez C'est pas sa maîtrise que je suis guéri. Qu'est-ce que vous croyez C'est pas sa maîtrise que je suis guéri. Seulement, il faut déclarer, il faut parler. Il faut déclarer ce que vous croyez. Et c'est dit que nous avons, et c'est dit que, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'écriture, j'ai cru c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons. Et c'est pour cela que nous parlons et que cela soit confirmé dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Troisième partie ici, c'est l'œuvre déterminée de foi. L'œuvre déterminée de foi. Chaque œuvre d'incrédulité ne sera pas reconnue au ciel. Vous faites quelque chose et puis il y a un vide en vous, il y a l'incrédulité dans votre cœur et vous ne croyez réellement pas que c'est ce que Dieu veut que vous fassiez et vous ne croyez pas réellement que cela va produire du fruit, alors rien, cela ne sera pas reconnu au ciel. Avant de faire quelque chose, il faut bien comprendre ce que Dieu va reconnaître, c'est l'œuvre euh, de foi, c'est une marche de foi et c'est une œuvre de foi. Ce faisant, votre vie sera productive et ce que vous faites sera récompensé au ciel au nom de Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 1, 1 Thessaloniciens 1, verset 3. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi. Oui, c'est ce que Dieu va se rappeler dans l'éternité. C'est ce qu'il va enregistrer. C'est dit ici que nous, rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en, en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Voyons, deuxième Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3. Nous devons à votre sujet, frère, rendre continuellement grâce à Dieu comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès. Parce que votre foi fait de grands progrès. Votre foi ne va pas décroître. Votre foi ne va pas se décroître. Votre foi va croître au nom de Jésus. Si votre foi faire de grands progrès, si votre foi croit. alors votre œuvre de force va croître. Ce que vous n'étiez pas en mesure de faire hier, vous le ferez aujourd'hui. Ce que vous n'étiez pas en mesure de faire auparavant, à ce, temps-ci, vous le ferez au nom de Jésus-Christ. Et il rend grâce à Dieu pour nous pouvoir, et comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Cette œuvre va continuer de, prospérer dans votre main au nom de Jésus. Apocalypse 2, euh, 19. Apocalypse 2, verset 19. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que la première. Tes dernières œuvres plus nombreuses que la première. Je n'ai pas entendu votre Amen. Vous savez, il y a des gens qui croient que leurs dernières œuvres seront, seront moindres que la première, que j'aime euh, j'ai assez fait, je me fatigue, je suis fatigué maintenant. Il y a les gens qui viennent après moi. Maintenant, je vais me retirer et, leurs euh, dernières œuvres sont, sont plus moindres que les premières. le Seigneur a dit, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières je prie que Dieu vous montre un plus grand, vaste champ qui vous montre de grandes choses à faire et, vous les ferez au nom de Jésus-Christ. Apocalypse 2, 26 dit, à celui qui vaincra. Qui est-ce qui est À celui qui vaincra avec toute la grâce disponible, vous devez vaincre. Avec la puissance disponible, vous devez vaincre. Avec la promesse du Père dans votre vie, vous devez vaincre et avec euh, les possibilités, la possibilité de foi dans votre vie. Vous devez vaincre avec la proclamation que vous entendez à tout moment. Vous devez vaincre avec le nouveau zèle, avec la nouvelle onction et avec euh, euh, l'onction que le Seigneur déverse sur vous. Vous devez être vainqueur. Vous allez vaincre la chair. Vous allez vaincre le monde. Vous allez vaincre le diable. Vous allez vaincre chaque ennemi vous allez vaincre tout ce qui veut vous faire tomber. Vous allez commencer à monter, monter, monter au nom de Jésus-Christ. Qui est le vainqueur Le Seigneur vous fera de vous un vainqueur dans chaque situation au nom de Jésus-Christ. À celui qui vaincra et qui gardera, qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Ce il, il ne cède pas pour dire que je crois que j'ai assez fait mais jusqu'à votre dernier souffle, et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Je donnerai autorité sur les nations. Je donnerai autorité sur les nations. L'autorité dans votre vie, l'autorité dans votre bouche, l'autorité dans votre ministère, et toute l'autorité et la puissance dont vous avez besoin pour, pour accomplir ceci, que le Seigneur rend cela disponible dans votre vie, même en ce temps-ci au nom de Jésus-Christ. Ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Y a-t-il quelqu'un ici qui connaît Dieu Vous connaissez Dieu, vous avez plus confiance en lui, vous croyez plus en Dieu, vous avez plus de foi en Dieu, vous allez faire des exploits au nom de Jésus-Christ. Tenez-vous debout maintenant et parlez au Seigneur en prière pour dire, Seigneur, je veux manifester plus de foi en toi. Je veux avoir euh, cette foi qui ne va pas regarder en arrière, cette foi qui ne va pas, sinon marcher terre, cette foi qui ne va pas ramper, cette foi qui ne va pas céder, cette foi qui va graver toute montagne, chaque fois qui va déplacer tout défi et tout empêchement devant moi. Et à la fin, je vais continuer, continuer, continuer, faire l'œuvre de Dieu. Et le Seigneur lui-même, l'œuvre que le Seigneur m'a confiée. n'allez pas échouer, ouvrez la bouche et priez. Vous savez comment vous venez au Seigneur, quand vous priez, vous vous devez croire au Seigneur. Parce que sans la foi, sans cette confiance, sans la confiance à Dieu, sans s'appuyer sur le Seigneur, sans avoir foi en Dieu, sans avoir la confiance en Dieu, personne ne peut lui être agréable. Mais celui qui vient, mais celui qui s'approche de Dieu, comme vous vous approchez de Dieu en prière, quand vous vous approchez de Dieu en élevant votre voix à Dieu, celui qui s'approche de Dieu, vous devez venir à Dieu avec toute votre foi, vous venez à Dieu avec la puissance d'arôme, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le, et, il dit qu'il est ce qu'il dit qu'il est, il est Père, il est Dieu, il est créateur, il est pourvoyeur, il est ce qu'il dit qu'il est. Et il fera ce qu'il dit, il fera ce qu'il a dit de faire, ce qui croit. Ce qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Vous devez croire, De quoi Seigneur, je crois ce que la Bible dit de toi. Seigneur, je crois ce que Jésus dit de toi, Seigneur, je crois que tu es mon Père. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux, de celui qui le cherche. Pourquoi ne, pourquoi ne pas le chercher diligemment Pourquoi ne pas chercher diligemment le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront donnés par-dessus, la puissance vous sera donnée, vous serez, la puissance vous, vous, la puissance vous sera donnée par-dessus, toute possibilité vous sera donnée par-dessus. Pourquoi ne pas chercher le Seigneur et comprendre que toutes les promesses de Dieu seront accomplies dans votre vie. S'il vous plaît, rappelez-vous, si vous aurez quelque chose de Dieu, devez venir avec foi. Alors vous aurez plus de grâce, euh, venez avec la grâce. voulez, vous voulez plus de puissance, venez avec la foi. Vous voulez la sanctification, venez avec la foi. Vous voulez la force, la puissance pour vous aider à ne pas regarder en arrière. Venez avec la foi. Alors, vous voulez euh, la puissance, vous voulez la puissance du Seigneur dans votre famille, vous voulez les provisions du Seigneur, venez avec la foi. Vous devez avoir la foi en Dieu. Il n'y a pas de pardon sans la foi. Il n'y a pas de pureté sans la foi. Il n'y a pas de puissance sans la foi et il n'y a pas de possibilité sans la foi. Et cette, toutes les possibilités dans votre vie doivent venir comme une résultante d'avoir la foi en Dieu. Il n'y a pas de paradis sans, sans la foi en Dieu. Il n'y a, si vous n'avez pas foi en Dieu, il n'y a pas de place au paradis pour un tel homme, une telle femme. Continuez de croire, continuez de croire. la résurrection de la vie chrétienne, le réveil dans la vie chrétienne, et euh, le rajeunissement et une nouvelle vie de la vie chrétienne, la régénération, euh, le renouvellement dans la vie chrétienne, tout vient par la foi. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors croyez, croyez, lorsque vous cherchez le Seigneur, maintenant, alors le Seigneur vous accordera. Rappelez-vous la promesse du Père vous recevez la puissance. Euh, par la faiblesse, vous, vous, recevez la force. Et non, la faiblesse, vous recevrez l'autorité. Et non, le découragement, vous recevrez la force et non la faiblesse. La puissance du Saint-Esprit dans votre vie. C'est ce qu'il donnera, c'est ce qu'il donnera. Vous êtes sauvés par la foi, vous êtes sauvés, vous êtes sanctifiés par la foi, vous êtes sauvés par, sauvés, sanctifiés par la foi. Vous avez la puissance du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit. Vous avez l'onction du Saint-Esprit et cette grande autorité, cette autorité irrésistible dans le ministère. C'est ainsi que vous pouvez avoir cela. Tout est par la foi. C'est ce que le Père nous a promis. Et il nous donne toutes les promesses, les promesses précieuses de toutes choses, de tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est ce qu'il donnera quand ne pas lui donner. Quelque chose de spirituel, quelque chose de céleste quelque chose de plus élevé, quelque chose de plus grand, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose au-delà de ce que vous avez au départ. Plus de courage, plus de force, plus de puissance, plus d'habileté divine, plus de soutien divin. Ce qu'il a promis, avec que vous ne soyez pas aussi faible, aussi faible qu'hier, que vous ne soyez pas découragé, comme vous, vous étiez hier, que vous ne tremblez pas comme vous faites hier, vous faisiez hier, mais une nouvelle force, une nouvelle autorité dans votre vie. Tout cela est inclus dans la promesse du Père. Que vous teniez devant tout pharisien, que vous teniez devant le Sanhédrin, que vous teniez devant tous les antagonistes de l'Évangile, que vous teniez en puissance, que vous teniez en force, que vous teniez en autorité et que vous soyez en mesure de leur dire, il n'y a aucun autre nom qui soit donné sur la terre parmi les hommes qui peut sauver à l'exception du nom de Jésus-Christ. Alors, ils ne seront pas en mesure de fermer votre bouche. Ils ne seront pas en mesure de vous empêcher, de vous arrêter pour coup du voyage vers la gloire. La puissance du Seigneur est disponible. Et ce n'est pas la foi. La foi, la puissance. La puissance pour déplacer les montagnes. La foi, la puissance. La puissance pour vaincre tout ennemi. La foi à la puissance. La puissance pour éteindre tout le feu de l'ennemi. La foi à la puissance. La puissance pour fermer la gueule des lions. La foi à la puissance. La puissance pour Graver toute montagne, la foi pour vaincre toutes les difficultés, la puissance pour vaincre tout défi dans votre vie. La foi à la puissance. Parlez au Seigneur, parlez au Seigneur, je crois en toi. Toute la puissance dont j'ai besoin, toute l'onction dont j'ai besoin, toute l'autorité dont j'ai besoin, toutes les toutes euh, possibilités pour le ministère dont j'ai besoin, tout est disponible comme vous croyez au Seigneur parce que la foi à la puissance. Et il est votre partage éternel. Le Dieu Tout-Puissant est votre partage éternel. Le Créateur est votre partage éternel. Euh, le, le médecin est votre partage éternel. Le libérateur est votre partage éternel. Celui qui est est votre partage éternel. Celui qui a vaincu Pharaon est votre partage éternel. Celui qui a vaincu Nebuchadnezzar est votre partage éternel. Et celui qui a vaincu Hérode, c'est votre partage éternel. Celui qui a fait que les héros du passé ont vaincu et ils ont obtenu des promesses, c'est votre partage éternel. faut pas agir et parler comme un orphelin que je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Vous avez tout ce dont vous avez besoin. En Christ, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Dans le Seigneur, vous avez tout ce dont vous avez besoin toute onction dont vous avez besoin, toute la puissance dont vous avez besoin, toute autorité dont vous avez besoin, tout le courage dont vous avez besoin. Vous avez tout en Christ. Et comme Dieu vous aide, et vous venez ici, et vous, vous, vous dépassez tout défi, euh, malgré les défis, et vous êtes ici ce jour, tout domaine de votre vie, là, vous allez vaincre. Vous allez vaincre tout, domaine de, de votre vie, vous allez vous aurez le dessus sur tout ce qu'on dit dans le royaume des ténèbres. Alors, vous, vous les avez déjà vaincus avec le nom du Seigneur. Et le, Seigneur sera avec vous. Il ne vous délaissera pas, il ne vous abandonnera pas. Avec cette foi, vous serez en mesure de marcher. Vous allez marcher de façon acceptable comme Christ. Allez vit au-dedans de vous. Alors, le moi est crucifié. Euh, l'ancienne habitude est crucifiée. Et c'est mort et enseveli, vous serez maintenant en mesure de mener une vie victorieuse. Vous allez maintenant mener une vie de victoire parce que vous êtes crucifié et vous, et vous vivez. Ce n'est plus vous qui vivez, c'est Christ qui vit en vous. Le Christ de toute grâce vit au-dedans de vous. Le Christ de toute possibilité vit en vous. Le Christ qui a vaincu Satan, alors les démons et toute maladie, ce Christ vit au-dedans de vous. Parce qu'il vous aime tant et il, il s'est donné pour vous. Donc, vous avez cette parole poétique de foi dans votre bouche. Pas de parole, négative, pas de parole négative, les paroles d'incrédulité, de, crainte, les paroles de rejet, de découragement, les paroles de dépression, les paroles qui vous pousse à, céder les paroles de découragement. Jamais. Vous avez le même esprit de foi, comme Paul, comme Pierre, comme Jean. À l'instar de ces gens, vous avez le même esprit de foi. Alors, vous déclarez la parole de foi. Vous déclarez à cette montagne, vous parlez à cette montagne. Vous parlez à ce fleuve. Vous parlez à cet ennemi. Vous parlez à cette difficulté ou à ce défi. Et tout ce que vous dites sera, tout cela, les choses seront ôtées de devant vous. Vous deviendrez vainqueur par la parole de votre bouche. Et votre marche de foi est déterminée. Votre œuvre de foi, votre œuvre de foi est déterminée. Vous savez que vous allez réussir. Vous savez que votre œuvre sera récompensée. Vous savez que le ciel regarde votre œuvre et le ciel vous, vous, fortifie et cette œuvre de foi sera récompensée. Ce sera fait. C'était fait. Vous n'êtes plus une personne découragée, une personne rejetée que vous étiez, la personne déprimée que vous étiez. Les choses sont différentes maintenant. Quelque chose vous est arrivé. L'œuvre de foi, la parole de foi et l'œuvre de foi manifestée dans votre vie vous serez victorieux à chaque moment de votre vie, chaque jour de votre vie, pour le reste de votre vie. Chaque jour, chaque jour, et vous allez continuer de marcher jusqu'à la fin. Vous allez continuer de marcher jusqu'à la fin. Vous allez continuer de faire l'œuvre de Dieu. Et vos, vos dernières œuvres seront plus nombreuses que les premières. Au nom de Jésus, nous prions. Et que les ouvriers victorieux dans la vigne disent Amen. Le Seigneur vous a exaucé. Vous êtes plus fort que vous l'étiez hier. Le Seigneur vous a élevé plus que vous l'étiez et vous n'allez pas descendre. Toujours en haut, toujours en avant, toujours plus en avant, faisant le progrès, chaque montagne devant vous sera déplacée. Chaque impossibilité dans votre vie va se fondre. Comme vous allez sortir, continuez de faire déplacer les montagnes. Continuez de faire des exploits vous aurez le témoignage de vos prières, le témoignage pour votre service, le témoignage pour chaque domaine de votre vie au nom de Jésus-Christ. Père, nous te rendons grâce parce que nous savons que c'est fait. Pour chaque frère, pour chaque soeur, pour chaque ouvrier, pour chaque serviteur de Dieu. Que ta puissance s'augmente dans chaque vie au nom de Jésus-Christ augmente la foi de tout le monde. Fortifie tout le monde pour de plus grands services. Je prie Seigneur, que la parole de leur bouche soit une parole d'autorité, que soit la parole de puissance. Je prie Seigneur, que les miracles qu'ils n'ont jamais vus, les exploits jamais vus, la manifestation de puissance qu'ils n'ont jamais expérimenté, commence à partir de ce jour dans leur vie au nom de Jésus-Christ la confirmation dans chaque vie, la manifestation dans chaque vie, l'onction dans chaque vie, l'élévation dans chaque vie. Comme les autres prient pour vous, vous allez maintenant prier pour les autres. Comme les autres amenaient le ciel devant vous, alors c'est à votre tour d'amener les ressources, les richesses du ciel à la vie des autres au nom de Jésus-Christ. Allez dans la puissance du Seigneur. Allez réussir votre, dans votre ministère. Et que la parole de votre bouche apporte des foules au Seigneur au nom de Jésus-Christ. Et comme le Seigneur vous a fortifié, alors il vous utilisera pour fortifier les autres. Vous n'allez pas échouer dans votre ministère. Vous irez de force en force, de de puissance en puissance, et votre foi va faire de grands progrès à tout moment au nom de Jésus-Christ. Soyez heureux, soyez contents, soyez fortifiés et que la joie du Seigneur soit votre force. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que nous savons que tu es aussi. Au nom de Jésus, nous prions.